para las naciones se viste de gozo y alegría, porque se acerca la anhelada convención que va a tomar lugar en Medellín, Colombia, los días 5, 6 y 7 de enero. Tendremos una grandiosa fiesta con nuestro amado Espíritu Santo, donde recibiremos una visión renovada para estos nuevos retos que se aproximan para este 2019. El poder de Dios y un llamado específico para ir y llevar la bandera de Cristo a todo pueblo y nación. Cada vez más vemos cómo los se van corrompiendo más y la maldad toma más fuerza. Es por esto que convocamos a todos los valientes a que sean partes de este gran evento. Así que hermanos, este es el reto.